Oke, kita lanjutkan if dan else. Saya menggunakan angka mungkin 56 dan saya membuat if jika dolar angka 1 lebih besar sama dengan 2 dan di sini kita bisa menambahkan dan dolar angka 1 kurang dari 100. Maka di sini akan dituliskan dituliskan dolar angka 1. Dan jika saya simpan Lalu saya pergi ke Mozilla Firefox dan di sini saya kembali ke folder lalu saya klik maka akan dituliskan ini. Dan jika saya ganti angka menjadi 120 saya simpan saya reload maka di sini akan kosong dan saya tambahkan else di sini Eho karena angka ini lebih dari 100 mungkin semacam ini dan jika sekarang saya simpan lalu saya pergi ke browser maka akan ada tulisan semacam ini dan sekarang jika saya tambahkan sama dengan dan di sini saya tambahkan sama dengan maka saat saya menuliskan 100 di sini dia akan bertuliskan 100 dan jika saya tuliskan 2 di sini saya simpan maka di situ juga akan bertuliskan 2 dan di sini kita bisa menambahkan operator atau kita bisa memakai tanda semacam ini. Ini adalah atau jika angka 1 lebih besar daripada 2 atau angka 1 lebih kecil dari angka 100 maka akan diketikkan ini. Dan saya mau menuliskan mungkin 56 dan hasilnya adalah sama semacam ini dia akan mengetikkan angkanya. Tapi jika saya rubah di sini, saya balik. Jika angka 1 lebih besar dari 2 dan angka 2 lebih besar, oke okay, di sini lebih kecil. Jika angka 1 lebih kecil dari 2 atau angka 1 lebih besar dari 100, saya akan mencoba menuliskan masih seperti ini 56. 56 adalah di antara 2 dan 100. Dan jika saya pergi ke Firefox di sini tidak akan dituliskan karena apa? Angka 56 adalah di tengah-tengah antara 2 dan 100. Sedangkan pernyataan di sini adalah jika angka 1 lebih kecil dari 2 atau angka 1 lebih besar dari 100 di sini akan diketikkan saat saya menuliskan seperti ini. Dia akan seperti ini. Dan saat saya menuliskan seperti ini. Dan saat saya memberikan nilai ini di tengah-tengah, mungkin 13, maka yang dituliskan adalah yang else. Oke, mudah-mudahan dari contoh ini Anda dapat memahami lebih lanjut tentang if dan else. Sekian tutorial dan kita jumpa lagi di tutorial selanjutnya. Salam.